Ерболат балуанға көтеріліп жатыр, Ерболат балуанға тиіп жатыр көкпар мына. Ерболат балуан көтер Kork var bana. Pencere göster. Patates patates. Alabek, kokuyor olsa kelimiz. мақсат әкімдігі бару шағырдағы байжан мырзаның адмирал атты сәйгүлігіменен еркебай омарбек балуан тастады шағырдан келген ысты байжан мырзаның атыменен баруын еркебай балуан тастады құдай қаласа мына